Salve salve galera que fica jogando toda hora. Opa opa galerinha beleza, aqui é Gamer teve trazendo mais um vídeo mestre ao grão mestre pra vocês, que é novo do canal deixa seu like aí, deixa o like aí doidão, se inscreve nesse canal educativo então sem enrolação tamo junto, e nós fui. E eu quero agradecer, tem um, um, um pessoal, até, inclusive que eu não sei quem é do WhatsApp, que manda recados para mim. Deixa eu pegar esse, esse, esse, esse... Isso é, uma, isso, é uma palhaça, isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito muito grande. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de. Meme! Aprovado! de começar meu vídeo seria meu instagram. O legal de ver este vídeo fizemos select é também estar na link na descrição, certo? Lá que eu estou trazendo novidades. Agora vamos nosso gameplay então. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Uh! nada, dono. tá meu nome, que ano que vem nós domina tudo. ponto meia preso na quadrada gível. Espaço com tempo, tem de tudo pra subir no mundo. Sou fluido, bom Veste louco como tem Tá jogando dinheiro, quer saber de mim Procura meu vulcão no canta-vento da lala Prefiro a cinza ou cor escala atrai as partes que vem lá da zona Se sabendo coisas legais Um copo de royal Doze mola black Combinando com batalha no colo da lala me traz latão de Juliette é yeah. Joguei todo o brilho em cima da prima peguei yeah, duas horas só na gringo mudando dentro do game yeah. toda coisa no copão, já tá no porque fatura durar exclusão. Não, não, não, não. Jogo Plex na minha mão, Rex tem mais de um milhão. Yeah, yeah, yeah, uma história dentro dessa cena, contando um cifrão. Anotando o nome que ano que vem nós domina tudo. Cinco ponto meia preso na quadrada de Pedro. Tem bala no pente, um cifrão com 12 nunca tu. Sei que ela gosta do meu jeito, talento absurdo. Tenho pouco tempo muito espaço pra dominar o mundo. Sei que ela joga em cima da Glock do peixe. Yeah. Ele fala muito, sente sempre com desquapos. Ele fala muito, mas não tem um por cento da comida. minha coroa me vendo lucrar, vendo todo corre virar. Trazendo ela seu cuidar, seu filho tanto pra tamar. Eu fiz esse jogo virar, eu fiz as de lobo guará. Ela não para de chorar só as contas pra quitar. Yeah, yeah, Que o barraco ia é virar bela casa. E quem diria que o sufoco um dia passava? Mas o meu sonho sempre por mim no quarto falar. E a minha coroa, quantas vezes ela se machucava. Geral desacredita, mas no fundo só acreditava. Que a minha história vira uma linda parada. Só eu sei o que eu passei, o que a família passou. saber jogar Jogo esses placos, notas de louco guará Antes não queria, hoje ela quer colar Conta minha nota, mas só eu fico gastar, né? E fé, a todos que acreditou nesse meu corre, pivete Yeah, yeah, isso aqui é Nordeste, boa Yeah, yeah, isso aqui é Nordeste, porra Anota meu nome 2022 é nóis complex as you? Changing back, cover me. Ride, slide, they know we about riding. Oh. trying tryna take me out, they wanna put me in the sky. Steady moving off on body, say that shit like every time. I never ran away from nothing, that's my eyes for sure. Lie down in Florida, dripping all this water. You fuck around with gang, they fuck around and fuck your daughter. Talking out his top out the brick, he calls a slaughter. And on youngins out there selling, we be trapping across the border. Yeah, I can't say what I don't know. I need you. It took a hundred shots for the option, but I won't never play by the turn. Now my mom, we ain't even have a crib, I don't really get out the dirt. Now a nigga bustin', turning 200 to feature for every time I wanna run. Yeah, riding, sliding, bitch, we ride that ride. Down the Florida, we be wild. And she like the way I'm styling. Got a two, three, ain't no wildin'. Now I'm young, but I got knowledge. Shorty wanna fuck, but I can't hit cause she got mileage. I can't trust them, they know that I can't love them. Like fuck, no one won't come from them. This others. I swear I miss my mother. Niggas working undercover. This shit get hot like summer. I'm gripping on my cut. Now I came up from that gutter. Bitch, I kill about my brother. Put them mob niggas right on. Hit it with lightning, no thunder. It's like my life is a mess. They thought it was funny, ain't worry about them. I'm for greatness, ain't nothing less. chasing the money, I want me and them. Someone will show you when I'm getting older. I give it whatever. I fill it with gems. Niggas be acting like they really with it. I know what you think, you not really am. I be talking in my songs. How you stealing from a nigga? I ain't never did you wrong. You in that water sharks and you ain't bound to make it long. Ain't tryna take a nigga life, I don't feel safe when I'm at home. It's getting harder on my own. Riding, sliding, bitch, we bout that violence. Florida, we be wildin', love my own styling. Two, three, no wildin'. Young, but I got knowledge. Get hit with that hot shit, that bitch got too much mileage. Riding, sliding. Foi difícil mas peguei meu grão, mestre é isso tropa espero que vocês gostem deixa o like e se inscreve para não perder esse tipo de conteúdo tamo junto, é nós stream. show you how it's fucking Wait. done. My man. Oh, yeah! Mad Cat!